son unha velliña, é para que me van querer. E se entra a a que retorta a Jorge, eh? Bueno. Pero Pepa, como lle dixen as cousas á abuela que está poñendo moito medo, muller? Pero como non lle vou dicir Rosa Díaz, se tiña as portas abertas de par en par. Ai, que rapaz é esa. Hola, abuiña, que tal estás? Con e vos? E nos tamén. Nós também estamos muito bem Pois eu pensando em você, mas não vou nai. Ai, mira que boinha, é. Mira que boinha é a abuela. Ai, que netinhas mais boas tinho. não vos esperava. Ai, que surpresa me destes. Já te disse que qualquer dia íbamos viver-te. É gostando muito vir à tua casinha, estar contigo, é contar-te contos. É você é sabe? Sim, não vais saber que lhe pedimos Já para vir. Já pedimos. Pedimos para vir para junto de ti, é e diz-nos que sim. Ai, que netiñas tan boas teño. As abuelas son dúas veces nais. E as netas dúas veces fillas. Sí. Eh, estás moi guapa, é moi ben, que había moitos días que non te víamos e pensamos que estabas máis velliña. Pero estás estás guapiñas. Ai, dillo, dillo, dillo, dillo. Aboa, eu queria te dicir unha cousa. É que cousa? É que nós queremos ir a un baile. Ah, há um baile. Há um baile? Sim. As meninas estão novas e tão longe a um baile. É de onde é querer dizer? Um baile que há um brandejo, aboinho. Ah, um brandejo é muito longe. Daqui para lá ser a Abuinha, deixa-nos ir, porque a mamãe não nos deixa. Vinhamos junto de ti para que nos deixes ti, a Mira, por favor, deixa-nos ir. Mira, porque a vossa mãe pensa que vos van criticar, mas eu como sou das boinhas, ainda se estar sempre juntinhas, deixo-vos ir. Ai, viva a abuela! Viva a abuela, ai, boinha. Foi sempre boa para não ser agora, mulher, claro que sim. <laughs> assim que deixa-nos ir. É, é, é que hora vida se devia. É que te parece às gatas. Ou Não me Ou a hora. É logo depois deitámonos nas camas arriba. Estão feitas? Estão. Ai que bem. Ah, non? Ide, bailade moito. Ai, bueno, guiña, gracias a vos temos boquens, non temos malas noites. Bueno, buscaremos a vos. Ides moi guapiñas, sabedes de buscar. Bueno, guiña, moitas gracias, durme, bota pa camiña e durme toda a noite. Ai, un biqui. Pero xa chudei, os outros fanche me falta pa esta noite. xa falta, non tengo luz Pobre bui moita pena dá. Aí sempre sentadiña metidinha na casa. E xa vai velliña, e con calquera esforzo ponse chucha. É unha traxedia chegar a vellos. Pois que facer máis por estar con ela, que polo que ela fai por nós ben non merece. Es que xa viñemos a vela, non? Viñemos. Vámonos, que xa é moito candar. Pois vamos logo. Thank pois, you. Pois, pois. Carmela, estás? Estou. Ai, muller, dixenche que deixara a porta aberta, pero non que deixara de par en par. Ainda che había entrar o gato. Mira, viñeron as netas. Que viñeron as netas? Sí. Bueno. <laughs> esta em enche. Esta às 5 da manhã não volta para casa. Ai, ó, oh, que sorte te tiveste, eh. é. Pero bueno, deixa-me que te veja. Estás toda guapa. Estou. Aí estás só na festa do marido que para ti. Não será coisa para tanto. Ai, sim, mulher, eu mira como venho. Pois bom, cote. Deixas-me levar. Deixo, aqui tens. Ai, oh, que me gusta. Mira bonito. Oh, estas folhas. vão atrair a chumo. <coughs> Esta também? Também, bom. Ai, pois deixa-me a pintura também, não custo. Mira, ponte bem guapa, a ver se buscamos os repolinhos. <laughs> colônia para cheirar. Esse fica é o meu. Bueno, que vamos, antigo acabar-se. Agora sim que sim. Sim, bueno, meu hijo. Ai, mamãe. Lleva un vestido. Anda. 爱你。 Ah, Era um por você não sei limpar E na come scusa la ti. Bueno, me llaman, me teño que marchar. Xa vou, ah, xa vou. Bueno. A ver se conserva este home. Ten unhas nenas guapísimas. Ai, baila, que parece un rapaciño. Pois pues aquí estamos, Carmela, un ano máis nas festas de Vendal. Sí, fe, sí, Felisa, o Casilda, sí, un aniño máis. Aquí foi onde eu me enamorei de Ramón. Tú máis igualmente, xa me acordo. Sí, casilla. Lembro que me ve. que estava bien contente yo poco tiempo tempo Sí, Sí, Casilda, Pero si me se me descuido sacami diante del altar. tan, tan, tan, tan.

ter leituras. Era eu. É uma novia. Estamos juntados. Uma já bateu da tarde. não, meu oh, amor. Ai, amigo. Já bateu.

outra vez não Sim. Sim. Sim. Sim. Só que eu não vou ficar em você não Mas, tá lá, deixa aí. Pois todas vamos casar. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vamos casar. Ah, é como pedimento? Não. No, no. Sì, sì. Non vos stai engañando por mí. Non padre. Non padre. Non padre. A ver, que despois iso trae me ter malas consecuencias, eh? Que? Vamos, para diante. Veña, xe hora. É como era un Outra vez, essa menina vai parar. Claro! Ramon Sol. É Carmela. Ramon é Carmela. Ramon é Carmela. Trocaste essas cadeirinhas, não sei como se chamam. As sarras. Sim, as sarras. Sim. É os salários. Também. Bom, pois todas as estadas com barcos meses, eh, é, punha dos sanecos. Janela não é gasto. não é? que Carmelo Ramón, que era Carmela por esposa, por boa e por malo e para mandar e para a Sonida? Si, sí, quero. E ti, Carmela, eres a Ramón por esposo para boa vida e para mala e para mandar e para a Sonida? Si, sí, quero. Están arrepiando. entonces, vos credes, entonces, eu un vou ser que No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como fazemos essa mulher. O que Deus sabe que não nos sabe o outro. Comigo está feito o marido da mulher. A verdade do Curé não sabe que eu sou roupa dele. Ah, eu não sei nada. Eu primeiro não pani. Maar laat een vamos ter que Waarom steek het is? En nu ze weer aan de elke zin staan. Ai, por todo o santo. Ai, mamma. E mamma, mamma, mamma. É diante do meu focinho. Outra hora máis aquí. Mástelle no coche da liña, señora cura. É que dan... Caso porque estou perdendo a paciencia. Bueno, pois entón deixate de nos ver ninguén nos outro opción. Vamos dar a ceremonia por válida, se vos credes, morreu o conto, e os casados de vos. Ti, Ramón, queres casar? Quero! E ti, Carpena, queres casar? Quero! É dada na ceremonia por válida? Sí! Complicato sul scappare siete voi. Viva il lavoro! Viva! Marcelletta. Secondo il contrario, chiedo di dire che non trova mai più e fanno ora cantare. Eu estou casada contigo. Comigo, carinho, comigo. Seguro. Seguro. Seguríssimo. Minha Carmela. Tá seguro que eu junto a punta da torre d'Arte. Opa! <laughs> vedi. Venga, buona. No, no, no, no, già. Venga, Che gusto. Sta ricchissimo. Ma non ci perdi. Venga, venga, venga. Ma poi non dove va la festa? Viva la festa del rendano! Me parece que fue ayer, día que nos conocimos, yo te prometí querer y unimos nuestros destinos. Hoy que han pasado los años en que la paz nos unió, es fecha de aniversario, yo te ofrezco mi canción. ¿Te acuerdo. siempre unidos hasta el fin, queriéndonos son delirio, queriéndonos son delirio, con un recuerdo feliz. Es mi única ilusión y contigo nuestros hijos, ¿qué más puede darme Dios? Si para vosotros vivo, por eso con alegría siempre espero un corazón. Año tras año este día con la mayor devoción. y acuerdas? Milano, Milanos mais. iremos para a casiña, sí. A verdad, hoxe pois necesito sentar. cantando quando já ir o mundo, vai ah, para lá. se souberam o que têm em casa vos fazer, para que lhes deixe vivir la vida tranquila. La abuela fuma, la abuela bebe, la abuela, la abuela, la abuela siempre hace lo que quiere.